楽しいことを話したりしよう本当は今日会えてるはずだったよねあとどれくらい君と会えない未来を想像してしまうんだビデオ通話切る間際君 は君と指切りこの日々のせいで奪われたことがたくさんだからこそだからこそこの日々がなければなかったような思い出作ろう二つ約束する会える約束を絶対 てしまうんだビデオ通話切る間際君と指切り 笑い合うこともただ君の手を握ることも全部できなくなったそれでも回ってる Lonely World 離れてる画面越しだって俺と君は繋がってるって Baby don't worry どんな未来が来ても I'll be with you 指切り現場先延ばしの予定忘れちゃない何度でもカレンダー埋めてやろう しまうんだビデオ通話切る間際君と指切りピッポパピッポ